дагы канча жолу кайталайын сага сен менден эч жака кете албайсың сен элдерди ойлоп жакшы көрүнгөнүдүн эч кимге кереги жок элдин деген памяти кыска болот алар жакшылыкты түшүнбөйт саясат деген бизнес ошону бир билип кой а мен шайлоого кеткен акчаны баары бир кайтарып алам бюджеттен урдаймбы пара алам ба елдің ақшасын алам ба мен бәрібір алам